Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis amados, mis amadas? ¿Cómo están? Pues les saludamos sus amigos. Así es, mi nombre Elida. Y Rafael Cavazos. Así es. Y estamos contentos de estar nuevamente aquí con ustedes, pues para presentarles, pues, eh, lo que es este programa de Enciende. Tu GPS, Enciende tu GPS. Es, eh, Va a ser la parte número 4. La parte número 4. Es bien, bien importante y bien interesante, así de que esperamos que ponga mucha atención en esto. Y recuerden que están dentro de rafaelidatv.com, pero también dentro... Dentro de... El taller, de superación personal y financiero. Así Y así, ahí está abajito, este, para que ustedes envíen su correo es eh, atspf.info arroba Así es. Entonces, nos da mucho gusto que nos estén acompañando eh, en, en, este momento, ya que pues eh, es muy, muy hermoso cuando personas como usted pues están allí precisamente. Claro, sean bienvenidos. pues con ese gusto, con, ese, deseo de querer salir adelante. Sí, sí, así es. ¿El por qué? ¿El por qué estamos haciendo esto? Exacto. Miren, todos los días recibimos correos pidiéndonos la ayuda de la oración, todos los días, todos los días. las finanzas, por los empleos, porque la gente, las personas alrededor del mundo están emproblemados sí, con el dinero, con las finanzas, con los trabajos. Y es increíble, mi amado, y mi amada, <laughs> la cantidad. Son cientos, cientos alrededor del mundo. Y miren, lo imposible hay que hacer, lo, posible. Así es. Lo imposible, lo que parece que, que nomás no se puede más, Sí se puede. Sí se puede, claro. Sí se puede. Querer es poder y, y pues echarle ganas. Eh, exacto. Entonces, Así es. estamos aquí para romper todos esos paradigmas, para hacer cambios, para ayudarles a ofrecerles una mejor opción. Una mejor opción, claro que, sí. que a usted le vaya mejor. Claro, claro, e, e, es, esa es precisamente la idea. Porque muchas de las veces, este, pues sí, las personas, este, eh, por largo tiempo, han tenido un trabajo y, y se han enfocado en su trabajo. Pero no, no han pensado como en, poder aprender otras cosas. Yo le llamo el plan B. Sí, el plan B. Para, para este, ayudarse o en el momento dado en que ya este, pues le dicen hasta aquí, entonces ya tienes un plan B. Entonces no, no estás totalmente este, pues eh, desavendido en, la circunstancia. Así es. Entonces es bien importante eso que estamos comentándoles. Eh, porque miren, los correos, todos los correos que tenemos aquí, que ustedes nos envían, y si usted no lo ha enviado, bueno, porque apenas es la primera vez que ve un video de estos, déjenme decirle que todos los días estamos recibiendo correos pidiéndonos la ayuda. Exacto. Aparte de la oración, por los matrimonios y aparte de, de, sí, otras por la salud y hay tantos problemas en esta vida. E, es, increíble. Y, miren, algo que queremos comentarle antes de darles cualquier tip de, de qué hacer, déjenme decirles lo que existe allá en Tierra Santa. Ajá. Allá hay un lugar que le llaman... El muro de los lamentos. El muro de los lamentos. Así es. ¿Qué pasa allí en el Muro de los Lamentos? Ok, en esas paredes viejas que están allí donde hubo un templo. Así el es. Templo Salomón, ahí. Ahí. ahí, La gente va e incrusta sus peticiones. Sus peticiones. En papelitos. Sí, hacen ahí sus recaditos y ahí van y los ponen. Y se junta gente como usted no tiene una idea, si es que no lo sabía. Y ahí en la foto de abajo, Ah, en la, del medio ahí se ve donde están muchos papelitos. Muchos papelitos, sí, <laughs> sí, incrustados. Y ahí en la foto más abajito ahí se están unas personas ahí incrustando sus papelitos que son las peticiones de oración. Exacto. Pero, pero, no es un problema que usted nos llame o nos escriba para que oremos o que vayan a la Tierra Santa y ahí inserten su, su petición. Sí, no. Eh, el, problema, ¿sabe cuál es mi amada? ¿Sabe cuál es mi amado? Esto, no ponerle acción a la petición. Exacto, se le tiene que poner acción. Acción para que pues pueda haber una respuesta, un cambio. así es. Entonces, si no hacemos cambios, no nos innovamos, Sí. No nos transformamos, primeramente de aquí de adentro nosotros. Que nos caiga el 20, como decíamos en México, eh, cuando desechaba la monedita, que, era un 20 <laughs> para el teléfono. Para que diera tono. Para que diera tono. <laughs> ok. Es por eso que les hemos hablado de esto, del AMP. De la AMP, así es. O sea, la actitud mental, positiva, que debemos de tener. Actitud mental positiva, claro. Para podernos innovar. Exacto, así es. Para podernos innovar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que si tú, yo y cualquiera quiere hacer algo en la vida, más vale que hagamos lo que dice aquí, que lo imposible se convierte en posible. Sí, así es. Y es que eh, este, el mismo Señor este, nos está hablando ahí a través de, Josué 1.9, que dice, mira, que te mando, que te esfuerces, hay que esforzarnos, que seamos valientes, dice, ¿verdad? Que no temamos, que Él está con nosotros eh, a donde quiera que vayamos. Así es. Entonces, tenemos que tener esa actitud este, de, de fe, de confianza, de seguridad, que todo lo que hagamos, el Señor nos va, a bendecir. Nos va a bendecir. Y déjame decirte, si no lo sabías, déjame decírtelo. Dios sí te ama y te quiere bendecir. Así es, amén. Por eso les decimos y les hablamos de la palabra de Dios, porque yo sí creo, yo sí creo, mi esposa sí cree que Dios te quiere bendecir. Así es, amén, amén. Porque eh, desde que nos dice ahí la escritura, Juan 3 dice, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios a, su Hijo unigénito. Para que todo aquel para que, todo aquel que crea no se pierda más, tenga vida eterna. Imagínate ya desde ese punto de vista, sí. pues no queda más remedio que Dios bendecirnos, sí. porque parece un violijo. Sí, es que realmente la Biblia no, o sea, no puede quedar fuera de, todo lo que nosotros vayamos a hacer, porque no es nuestra guía, es Dios mismo hablándonos. Entonces es... Es la que nos innova todos los días. Sí, sí, <laughs> verdaderamente. Así es, e, amén. Entonces, mi amado, mi amada, cuando te pusimos esta primer lámina de enciende tu GPS, hay dos fotos allí o dos imágenes allí que la primera es esta. Así es. ¿Qué hacer? Ah, la gran pregunta. ¿Qué, hacer? ¿Qué hacer? Entonces, cuando tú sabes qué hacer, se te prende el foco, la bombilla, o como le digan por allá. En, el país en que donde tú estás. Así es. Nosotros decimos foco. Eh, en algunos países te dicen bombilla. La bombilla. Eh, y no sé cómo le digan en tu país. Y si me dices, qué bueno sería. El resultado va a ser ingresos. Claro, claro que sí. Ahí van a ser los ingresos. Son los ingresos. Cuando tú, cuando tú te pones las pilas, cuando tú enciendes el foco, cuando em, tú te iluminas. Empiezas a ver resultados. por esa misma Eso es la innovación. La innovación es que si te prende el foco, mira ahí, está donde están las N's, ahí está el foquito. Exacto, ahí está. Entonces, mi amado, mi amada, que se te prende el foco. Sí. Que el switch funcione. Se tiene que encender poquito. ese la cadenita funcione para que se encienda la luz, para que puedas ya no andar en las tinieblas. Que ya no estés en las tinieblas. exacto, exacto. <laughs> Entonces, déjame decirte algo. esa otra lámina que te voy a poner es la mejor opción. Y la mejor opción es esta, mira. Que tus ingresos sean por regalías o por bonos. Exacto. O ambas cosas. Regalías o bonos. Sí. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy práctico, muy, muy simple, muy sencillo. El ejemplo es este. Cuando un artista canta, o sea, graba un disco. Graba un disco. Cuando un, artista graba un disco, nada más una vez lo graba. Ajá. Así es. Y luego son las reproducciones. Lo ponen en, las radios, en, las casas de discos, eh, de música, eh, en, la internet ahora. Y la persona que grabó esa vez única, ese disco, siempre está em, recibiendo regalías. Empieza a obtener regalías, así es. Cada vez que se vende, es como caer el 20. <laughs> Exacto. se gana poquito, mm. pero de muchos, de miles y hasta de millones pues de discos que centavitos, pero ahí, está. Entonces, Escúchame bien, por favor, porque no queremos ningún malentendido. Porque cuando estamos aquí nosotros frente a esas cámaras, queremos simple y sencillamente decirte la verdad y solamente la verdad y la pura verdad. Así es. Si tú lo desconoces o has intentado y no te ha funcionado, quizás no aprendiste bien. Claro. No, no, no pusiste la debida atención, no le echaste las, ganas, entonces pues... Porque el sistema que te vamos a enseñar funciona porque funciona. Claro que sí. Funciona porque funciona. Está súper comprobado. El problema es no hacerlo. Exacto. No desarrollarlo. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, exactamente. ¿De qué estoy hablando? De esto. De esta lámina que está aquí, que está puesta acá, que es la segunda laminita, o sea, la segunda fotografía que está ahí, que viene siendo esto aquí ya, ahora ya más en grande. Ahí se ve una persona, un varón que está ahí... y dice, tú aquí, y es donde yo quiero que tú te veas, tú allí. Y está una flechita enfocando hacia ese bombilla o foco eh, o esa luz que él está compartiendo con otros. Sí, viene siendo como un, reflector, se está reflejando en, los demás. En otras personas. Entonces, allí es donde empieza la cuestión de las regalías. Exacto. O de los bonos. Algunas compañías dicen bonos, otras compañías dicen regalías. Excelentes. Entonces, te decía que no fueras a malinterpretar lo que estamos diciendo, porque consideramos que esa es la mejor opción. Así es. ¿Por qué es la mejor opción? Mira, cuando tú ya tienes un grupo forjado así, y que empiezas a generar más de lo que es un salario regular. Sí. Ya no le vas a trabajar a nadie y ninguna de esas personas que están allí unidas a esta persona, cada rayita quiere decir que está unido. Correcto. Eso quiere decir que la persona no es su empleado. No, no. Es su asociado. Es un asociado. Es un asociado. Entonces, lo imposible es... Lo imposible, hay que hacer lo posible. Hay que hacer lo posible, así es. Entonces, vamos aquí a intentar de hacer algo más adicional, que esta es la primera vez que lo vamos a hacer nosotros aquí con, con ustedes. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí tenemos una pluma y tenemos un papel. Y aquí yo quiero ponerles un ejemplo. Ahí en ese círculo debes estar tú. Para que puedan hacer las regalías, <clears throat> tú tienes que invitar a tus amistades, a tus familiares, a las personas que tú conozcas. Correcto. Y nos dice, nosotros siempre sugerimos que cuando menos sean las primeras cinco personas, porque sí, sí, creemos que conoces a cinco personas. Sí, no digas hasta más. Entonces, ¿qué va a pasar con esas cinco personitas? Como vimos en la otra imagen, aquí. Fíjate bien. En esta imagen está rodeado de, o de circulitos con el foquito. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Tú puedes tener seis personas, puedes tener siete personas, puedes tener ocho personas. Las que quieras. Y cada una de ellas puede tener las que tú le ayudes a tener. Así es. Entonces, el mínimo que debes de tener cada personita son mínimo cinco personitas. Correcto. Cuando tú te enseñas bien, el plan no te puede fallar. Sí, porque se trata de, compartir. E, exacto. De compartir. Y la regalías bien por el efecto dominó por así decirlo, de lo que está aquí aconteciendo. Entonces, ¿qué está pasando? Ok, lo que está sucediendo allí es que cuando tú estás invitando y te empiezas a forjar un grupo como este, que tu primera generación o tu primera línea tus primeros directos, se enseñen también a hacer las segundas líneas. Y luego las terceras. Y yo te quiero dar ahorita un, ejemplo bien simple. Si tú invitas a esos cinco, y esos cinco, cada quien invita cinco, ya tienes 30 personas en tu grupo. Correcto, así es. Entonces, cuando tú ya tienes 30 personas en tu grupo, pero esos 25 que están a tu alrededor, después de los primeros 5, si ellos también aprenden lo que tú aprendiste, por eso, funciona. Y sí, porque se trata de ponerlo e-, en, acción. con, una meta, con un plan a seguir. con una mente positiva totalmente. Así es. Entonces quiere decir que 25 por 5 se van a hacer 125, 125. personitas más. Y ya estamos hablando que son 125, los 25 más los 5, más tú. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 125 más 25 ya son 150 más los 5 son... 155. 155 más tú ya son 156 personas. Entonces, déjame ponerles aquí, nuevamente aquí el papelito. O aquí el, la... lámina. La lámina, es, ya este no es lámina, Bueno, Aquí estamos ya trabajando con la... En, en vivo y a todo color. En vivo y a <laughs> todo color, así es. Entonces, eres tú más 5 más 25 más 125 estamos hablando de de 156, personas, haciendo un algo. Y déjame hablar en dólares, por favor, porque estamos acá en Estados Unidos. Sí. Tú lo puedes hacer después a, la moneda tuya de tu país. Si esos 156 lo multiplicamos nada más por un desarrollo, por un desarrollo de 200 dólares, fíjate lo que se genera estamos hablando aquí de 200 dólares. Aquí son 6 por 2, 12, llevamos una, 5 por 2, 10, 11, llevamos una, son 3. Estamos hablando que se desarrollaron 31.200 dólares de movimiento o, de acción o, de, dinero que se movió. Sí, exacto, exacto. Entonces, quiero que me escuches muy bien. Si tú vas a poner un negocito, una panadería, eh, un restaurante, una taquería, eh, un negocio de popusas o de arepas o de lo que haya en tu país que, sea muy popular. Para mover esos 32 mil dólares, te va a sudar el copete. No, sí, sí, sí, claro. Vas a tener que tener un lugar, vas a tener que tener una inversión y con toda seguridad para mover ese dinero vas a tener que tener empleados. Claro que sí. No, y pues eh, son este rentas, servicios, empleados y... Y tú eres el primero que llega y el último que se va. El tiempo. Y que todo funcione bien. El tiempo. Pero cuando tú armas un equipo así, dejas de batallar. Porque nadie es empleado tuyo. Son tus asociados. Asociados. Pero todos están enseñados a hacer lo mismo. Exactamente, con, este pues con una actitud responsable a, hacer ese plan, eh, a, ser responsables para poder salir adelante. Y así, si eres bien enseñado y lo estás haciendo bien, entonces eh, los que siguen van a ser bien enseñados. Entonces, se están formando pues bien y van a hacer eh, el plan y van a empezar a ver resultados. Ahora, aquí pedimos 200 dólares. No va a proponer una cantidad. Sí. Ahora, imagínate que vendes pupusas o, o vendes tacos o vendes tamales o vendes cualquier cosa. Pues podrás tú hacer quizás los 200 dólares. Y vamos a pensar que lo puedes hacer todos los días. Pero nunca vas a hacer 31.200 dólares. No, pues eh, es, es muy, difícil. ¿Por qué? Porque te agotarías totalmente, a menos que ya tengas un negocio muy grande, muy bien establecido, para poder estar generando esto mes con mes. Claro. O semana por semana, o quincena por quincena, o cada decena. Sí, no, definitivamente. cuando tú te, aprendes y tú enseñas, entonces cuando va a funcionar. Ahora, déjame decirte algo que es bien importante en esto, pero es sumamente importante, por eso te lo voy a, te lo voy a decir de esta manera.